бір екі сұрақ бар еді менде мына серікжан биешті қолдайтын азаматтарға сендер оны қолдайсыңдар өз өздерің енді әрине оны қолдағасын қазақтың жанашыр болып жүрген адамсыңдар ол енді ешқандай күмән жоқ ана қытайда қысылым көріп жатқан қудаланып жатқан қазаққа жандарын ашып шырылдап жүрсіңдер ол да рас бәріміздікі сол бірақ мына серікжан бияшты пір қылып соны қолдап мына бір екі сөзіне көзқарастарыңыз қандай мысалы ол былай дейді қазақтың туын көк дамбал дегені бар оның бейне дәлелі бар бізге ақын жазушы десе ыңырсып бір екі ауыз өлең жазған композитор болса бірдеңе көк дамбалдың желбірегені жел желбірегені деген біреулер болса біз әулие деп білсек сөйтсе оның бәрі сол құдай берген талантын тек ақша табуға арамзалықпен айналысуға керек десе ұлтында да бизнеске айналдырып сатып жіберуге пайдаланатындар екендігін біз енді біліп отырмыз осыған қалай қарайсыз қазақтың туы көк дамбал ма екіншісі мына қытайдағы ойғорлар шенжандағы оларды ана қытайдан құтқарып аман қалдыру үшін оларды көшіріп қазақ жерінде оларға жер беру керек деген секең сол тізгінді алғаннан кейін міне видеолар бар ғой ұйғырлардан арыздарды ала бастады мен сол кезде болды дедім біз қорғауға тиіспіз ұйғырды яғни қытай ұйғыр темасын шешіп болған күні иә онда орта азияға қарай бүкіл иә. күшіменен кіріседі деген сөз содан кейін әлгі шу болды қазақша ұйғырларды қабылдады ұсынысына қалай қарайсыз қолдайсыз ба енді серікжан бияшты жалпы қолдап жүрсеңдер осы екі мәселесін айтылған қолдайсыз ба жауап беріңдерші